नमस्कार राम विशामसँग लिएर उपस्थित भइसकेको छु म किरण शर्मा हामीहरूले विभिन्न विषयहरूमा विभिन्न टपिकहरूमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ आज भने हामीहरू सबैलाई थाहा भएको कुरा तर गोप्य रहेको कुरा यौनका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छौँ यौन त्यसमा पनि हामीले यौन सम्पर्क गरिसकेपछि पुरुषहरूलाई सन्तुष्टि भएको कुरा चाहिँ हामीले बिर्ले स्खलित भएपछि थाहा पाउँछौँ तर महिलाहरूलाई चाहिँ यौन सन्तुष्टि हुन्छ कि हुँदैन यदि हुन्छ भने कसरी थाहा पाउने भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ तपाईँको विचारमा के लाग्छ त यौन सम्पर्क गरिसकेपछि पुरुषहरूमा त सन्तुष्टि हुन्छ नै तर महिलाहरूमा यौन सन्तुष्टि हुन्छ यदि हुन्छ भने कसरी थाहा पाउने त्यसको बारेमा तपाईँको विचार के छ यसमा अतन्त्रै एउटा चाहिँ सबैले उठाउन खोजेको कुरा र नउठेको कुरा उठाउनुभयो यसको लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु महिलालाई पनि सन्तुष्टि हुन्छ तर पुरुषको तुलनामा अलिकति फरक ढङ्गले र अलिकति ढिला तरिकाले उनीहरू सन्तुष्टिमा आउँछन् प्राय यहाँनिर के चाहिँ कमजोरी छ समस्या छ भन्नुहुन्छ भने पुरुषहरू आफू सन्तुष्टिमा आइसकेपछि महिला मित्रलाई सन्तुष्टिमा आएको कुरा नआएको कुरा उनले चाहिँ सोध्न चाहँदैनन् जान्न चाहँदैनन् कि यौन सन्तुष्टि नहुँदाखेरि सबभन्दा बढी चाहिँ दाम्पत्य जीवनमा झगडाको कुरा हुन्छ नि शान्तिना कुरामा झगडा भइराख्ने कुराहरू यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेला हुन्छ पुरुष मित्र पछि सामान्यतया सन्तुष्टिमा आएको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ त्यो सबै सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ महिलाहरू पनि त्यस्तै प्रकारको हाउभाव देखाउने पनि हुनसक्छ कतिपय महिलाहरू जो चाहिँ शिक्षालाई अलिकति स्वाभाविक ढङ्गले बुझ्छन् सामान्य ढङ्गले बुझ्छन् उनीहरूले सजिलै तरिकाले पनि पुरुष मित्रलाई सोध्न सक्छन् कि म चाहिँ सन्तुष्टिमा आएको छैन मलाई अझै पनि सहयोग गर्नुहोस् यो तरिकाले सहयोग गर्नुहोस् पनि भन्न सक्छन् तर धेरै महिलाहरूलाई के लाग्छ भने के भइरहेछ भने धेरै महिलाहरूलाई यसलाई अस्वाभाविक ढङ्गले बुझ्छन् अनि आफ्नो सन्तुष्टि आफ्नो भाव व्यक्त गर्न सक्दैनन् होइन त्यसो भावनाले धेरै महिलाहरू चाहिँ सन्तुष्टिको यौनको चरम आनन्दमा नै गएर उनीहरू हरेकपल्ट एकपल्ट मात्र होइन हरेकपल्ट हरेकपल्ट उनीहरू चरम आनन्दमा पुग्न सक्दैनन् यो नेपालको सन्दर्भमा है त्यसो भए हुनाले महिलाहरूलाई सन्तुष्टिमा ल्याउनका लागि क्रुस मित्रले अत्यन्तै सहयोग गर्नपर्छ होइन थाहा पाउने कुरा सोध्नपर्छ उनीहरूले त्यही प्रकारको हावभाव देखाएन भने त थाहा भइहाल्यो एउटा कुरा होइन र यदि चाहिँ हावभाव देखाएन भने सोध्न पऱ्यो सन्तुष्टि भयो कि भएन भने सोध्न सोध्नुपर्छ कि नलजाइकन धक नमानिकन र महिला मित्रले पनि त्यो चाहिँ सन्तुष्टि आएको कुरा नआएको कुरा क्रस्त भन्न सक्नुपर्छ होइन आइसकेपछि कुन तरिकाले उनीलाई आनन्द आउँछ त्यो तरिकाले चाहिँ महिला मित्रलाई उनी सहयोग गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ सोध्नपर्छ उनीहरूले कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा हुन्छ एउटा कुरा पहिलो कुरा उनको हावाले देखाउँछ दोस्रो कुरा चाहिँ उनीलाई चाहिँ मैला मिला सोध्नै पर्छ सन्तुष्टि भयो कि भएन भनेर प्रायः सामान्यतया मान्छेहरू यो यौनका बारेमा कुराकानी गर्दा हिचकिचाउँछन् हिचकिचाउँछन् त्यही भएर पनि महिलालाई यौन सन्तुष्टि भएको अथवा नभएको कुरा मान्छेहरूले राम्ररी बुझ्न चाहन्नन् चाहन्न अथवा त्यसको बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्नन् मान्छेलाई पुरुषले मात्र यौन सम्पर्क आफूलाई मात्र सन्तुष्टि खोज्छ खोज्छ हो कमजोर त्यहाँ भयो के पुरुष यति स्वार्थी भइदियो कि आफू मात्र सन्तुष्टिमा आयो भने सक्यो होइन कमजोरी यहाँनिर छ कि किनकि त्यो स्वार्थी भयो कि दोहोरो हुनु पऱ्यो नि त दुवैजना आउनु पऱ्यो नि त आवश्यक दुवैजनालाई हो होइन त्यसो भए हुनाले यहाँनिर नसोध्नु र महिला मित्रलाई सन्तोषीमा ल्याउन चाहिँ कोसिस नगर्नु पुरुषहरूको महाभुलो छ यहाँनिर भनेपछि अब महिलालाई यौन सन्तुष्टि भएको कुरा उनी कि त उनीहरूले भनेपछि कि त हाउभाउले हाउभावले मात्रै बुझ्न सकिन्छ दुईवटा कुरा बुझ्न सकिन्छ त्यसैले चाहिँ प्रायले हाउभाउ त त्यही त पुरुषभन्दा महिला ढिला आउँछन् त्यो हुनाले हाउभाउ देखाउने कुरै भएन र आफू आइसकेपछि महिला चाहिँ मित्रलाई चाहिँ सोध्नै पर्छ सोध्न पर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ होइन र यहाँनिर अर्को कुरा चाहिँ म के जोड्न चाहन्छु भने सकेसम्म यदि महिला मित्रलाई सन्तुष्टिमा ल्याउने हो भने उनलाई आफू नै आफू जस्तै सन्तुष्टि प्रदान गर्ने हो भने सकेसम्म आफूलाई कन्ट्रोल गरेर महिला मित्रलाई सुरुमा शर्मा आनन्दमा पुर्याउने कोसिस गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै पुरुषहरू पहिला सुरुमा महिला आनन्द आयो भने पुरुषहरू पछाडि आनन्दमा आयो भने त्यो दुवैलाई फाइदा हुन्छ होइन पुरुष पहिला आनन्दमा आयो भने पछि सहयोग गर्नका लागि उसलाई अलिक अलिक गाह्रो पर्छ महिला चाहिँ सुरुमा आनन्दित आयो भने केही समयसम्म एक दुई मिनटसम्म त्यो पुरुष मित्रलाई चाहिँ साथ दिन सक्छ के महिला मित्रले त्यो भावनाले सकेसम्म तपाईँ चाहिँ कसरी हुन्छ कन्ट्रोल गरेर हुन्छ कि आफ्नो एउटा यौन पार्टनरलाई आफूभन्दा म पुरुष साथीहरूले महिला मित्रलाई पुरुषको तुलनामा पुरुष आफूभन्दा पहिला चाहिँ सन्तुष्टमा ल्याउने कोसिस गर्नपर्छ विभिन्न तरिका हुन्छ उसलाई कसरी सन्तुष्ट हुन्छ सोधेर यसमा चाहिँ कुनै चाहिँ हिचकिचार नमानेर खुलस्त ढङ्गले चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ प्राय पुरुषहरू पुरुषहरू छिटै नै मेरो मतलब छिटै नै आनन्दित हुन्छन् अथवा छिटै नै उनीहरूको श्रम आनन्दमा पुग्छन् आनन्दमा पुग्छन् त्यस्तो भयो भने चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ यौन सन्तुष्टि हुने भयो हुँदै हुँदैन महिलाहरू कस्तो हुन्छ भने पुरुषहरू तत्काल पनि उत्तेजित हुन सक्छन् र तत्काल सन्तुष्टि पुग्न सक्छन् महिलाहरू ढिला कर्मश उत्तेजित हुन्छन् र कर्मश तरिकाले सन्तुष्टिमा जान्छन् महिलाको पुरुषको तुलनामा महिलाहरू अलि लामो समय हुनाले त्यो बुझ्न पर्छ होइन यदि श्रीमानले श्रीमतीको त्यो मनोभावलाई बुझेर श्रीमतीलाई यौन सन्तुष्ट मात्रै दिन सकेपछि मात्रै त्यसको फिफ्टी पर्सेन्ट त्यो दाम्पत्य जीवन खुसी हुन्छ सुखी हुन्छ है या नाइन्टी पर्सेन्ट नेपालमा मान्छेले यौनसम्म गरेर जान्दैन पहिलो कुरा होइन नाइन्टी पर्सेन्टले होइन र दाम्पत्य जीवनभित्र यो अहप भूमिका हुन्छ यो चाहिँ सम्पूर्ण श्रीमान श्रीमती बे गरेका हुनुहुन्छ या बे नगरेको हुनुहुन्छ जोसुकैले आफ्नो सेक्स पार्टनरसँग पुरुष मित्रले महिला मित्रसँग एकदम क्लस ढङ्गले कुनै डर नमानिकन मनमा डर भयो भने त्यो आनन्दै हुँदैन थियो त्यो त्यसरी तपाईँ आनन्दित शिक्षा अनुभव लिँदै हुनुहुन्छ नलिनुहोस् होइन पुरा ढुक्कले कसैको चाहिँ डर धम्कीमा एकदम सहमतिमा हो भनेपछि मात्रै त्यसरी चाहिँ जान सकिन्छ जान सकिन्छ धन्यवाद छ तपाईँलाई तपाईँको विचारका लागि दर्शकबिन हामीहरू यस्तै विभिन्न खालका विषयमा आज हामीले यौनका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ भने अरू अन्य विषयहरूमा हामीहरू कुराकानी गर्नेछौँ यदि तपाईँलाई यो विषयमा कुराकानी गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने तपाईँको विषय चाहिँ हामीलाई कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउनु होला हामी त्यसको बारेमा अन्य दिनहरूमा छलफल गर्नेछौँ कुराकानी गर्नेछौँ आज हामीले गरेको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला मनपर्छ भने लाइक पनि गर्न सक्नुहुनेछ र अन्य साथीहरूलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै तपाईँहरूको माझबाट म पनि बिदा हुन्छु नमस्ते